今日講嘅動作啊，transform block 嘅應用手法。咁我哋唔係就係話 transform block 嚟打埋一唔係真係咁樣講嘅。呢個係其中一個用法啫。咁如果我哋想做得仔細啲，同佢打埋嘅時候，一用隻上手擋咗人哋先，二右手向前入同右腳一齊同步嘅轉腰扭低。咁我可以用隻左手控制住對手，左腳對住對手，落去咁啊，可以用一拳打個倒地嘅對手啦。成個動作再做一次，一打埋嗰陣時，上手擋。 手入，右腳入咗嚟，唔腰企落地就可以打。咁呢個動作，平時對測嘅時候，一般練習方法就會咁樣做嘅。啊，打個直拳，s 打埋嘅時候一，ok，就咁住一個 transfer ball 做咗一個防守直拳嘅動作啦。咁但係如果你想做今日嘅練習咧，就會係用嗰個另一個方法去做，再嚟一個，s 打埋嘅時候一，ok，上手按咗直拳，用呢隻手向內攝入去 l step 下步入咗人嘅後腳，即係用嘅時候用力。 就可以將對方打落地下啦！成個動作再做一次。佢，一上手擋咗，擋咗手啦，立做落地。佢哋曾般唔想做嘅 transform，入位嘅用。